del sistema 911 eh, resultaron lesionados, gracias a Dios eh, no falleció nadie. Mientras realizaban labores en un hecho ocurrido, eso fue en la avenida Padre Castellano, próximo a la avenida Albert Thomas, en Santo Domingo. Los antisociales eh, le arrebataron la cartera a la enfermera, su nombre es Brasilia Cabral, provocando que el conductor Eduvigen Rodríguez de la Cruz perdiera el control deslizándose y cayendo y cazándole heridas. Ahí vemos las imágenes y caramba. Eh, eh. Gente que están dispuestas ofreciendo su vida, inclusive poniéndola en riesgo para salvarle la vida a otros y ofrecerle un servicio encomiable. Entonces son víctimas de eh, delincuencia. lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Mira, tenemos una imagen un poquito fuerte. si tiene algunos niños que llegaron de la escuela, por favor retírenlo. Este es un señor eh, que le aplicaron técnicas barriales. ¿Tú sabes lo que es técnica barrial? Sí, sí, sí, le entraron a golpes en masa. Le dieron como es. La razón motiva a, exacerbar los ánimos, pero debemos aprender ya a superar esos métodos, porque estamos en una sociedad avanzada, moderna, donde reclamamos el respeto de los derechos humanos, pese a que él estaba haciendo algo eh, insólito, eh, vergonzoso, penoso, Supuestamente lo encontraron teniendo relaciones sexuales, o sea, violando a una... Una menor de entre 5 o 6 años de edad. Entonces, el ánimo que le despierta a la gente para darle golpes así, igual lo hacen en las cárceles. Sí, eso fue... En, pero debiera haber otro sistema. Sí, pero el problema es, lo que te decía Raquel, que la gente está perdiendo el respeto a las autoridades y las autoridades perdiendo respeto hacia la sociedad civil. Y estamos eh, con el instinto que venimos todos los seres humanos, el instinto de sobrevivencia, de cuando vivíamos en las cavernas, en las cuevas, eh, que era eh, ojo por ojo, diente por diente, el más fuerte ganaba, y la ley era, cada quien aplicaba su método de, cómo buscar justicia. Y estamos volviendo al viejo oeste. Sí. Porque la gente no es, o sea, nuestro sistema judicial está colapsado. Ha fallado. Está colapsado. Entonces, cuando tú ves que tú llevas a un acusado, por ejemplo, de violación, entonces la ley es muy lenta, muy ortodoxa, y muchas veces viene el tráfico de influencia, el dinero de, de, de, de la corrupción, y cuando viene a ver un violador de una niña, fácilmente sale. No porque la gente eh, teme a que eso ocurra. Entonces la gente está temiendo eso, lo que está tomando la ley por sus propias manos, que es muy peligroso, porque como tú lo dices, en sociedades ya civilizadas, pues lo que se busca es tener un sistema que uno pueda, ¿verdad?, eh, tenerle derecho a la vida y que a una gente, aunque... Y que haya otro método de sanción y para eso están nuestras leyes, que están bien dura en materia de violencia. Entonces la penalidad es muy alta para ese señor que lo encontraron, como decimos un buen dominicano, con la mano en la masa. Dios mío, de esta sociedad está enferma. Cuando una persona adulta viola a un niño de 5, 3, 2 años, de 7 años, tiene que revisarse esta sociedad. La sociedad de psicólogos y psiquiatras tiene que hacer un trabajo más eficiente. Claro, mira. y nuestro gobierno también como tal. ¿Tú sabes qué se debe de hacer aquí? que, que, está, cuando una persona es ya eh, condenada por violación o ya tiene un récord de violador, debería eso es tener un expediente eh, ahora con, la facilidad de la tecnología, donde las personas, vamos a suponer, tú vives en tal residencial, en tal sector, pueda ver cuáles violadores viven, por ahí. Entonces, para, tú tomar medidas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay páginas que tú entras y te dice dónde vive el violador, en qué apartamento o en qué casa, qué número, eh, una foto. Entonces es una forma de tú poder tener algún tipo de cuidado con tus niños menores. Sí. ¿Entiendes? Entonces aquí deberían de aplicarse eso. Y ahora te voy a decir algo, ¿eh? Yo soy muy, muy, muy crudo en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Con, los golpes. No con, bueno, con los golpes y con que lo sacaran así como lo sacaron eh, eh, hay gente que, dice que poco lo hicieron. Tú, sabes, bueno, no que, le quiten la vida, no que le quiten la vida, pero ese señor está sirviendo de ejemplo para esos desaprensivos, cuando lo ven, tener más cuidado e incluso cuando viene a ver, ya tener otro tipo de conducta. Porque van a decir, oye, me van a sacar, me van a dar... Hay otra lectura que debemos darle a esa información también. Es un llamado a los padres y madres, familiares. Pero los niños no lo podemos confiar en nadie. Ni un segundo, tenemos que estar vigilantes constantemente. Ya debemos dudar hasta de nuestra propia sombra. Claro, porque cada vez más, son los, casos, todos los días son más y más. bueno. Entonces hay un descuido también por parte de, la Esa jovencita también que fue asesinada y violada. Entonces la gente no coge cabeza, mira ahora. O sea, y seguimos dejando, y, que no me digan que, ah, no, que en un barrio, que no, óigame, usted puede vivir en la luna, usted puede vivir en un monte, óigame, los animales, la gallina cuidan a sus pollitos, los leones, el reino animal cuidan a sus crías. Claro, constante. Y son animales, entonces no hay excusa para escudarse de que, no, porque yo soy pobre, no, porque yo soy una madre soltera. No, yo soy una madre soltera. No, no, no. Y no, confían en nadie. No me vengan con eso. Ni siquiera dejarlo con un tío. Vaya y quítale un pollito, una gallina. ¿Cómo le cae atrás? ¿Y qué tiene una <laughs> gallina? Nada. Una gallina, ¿En qué vive una gallina? En, el patio. Así es. O sea, vaya y quítale eh, a, una perra, a un perrito. Y, y, estoy haciendo la comparación porque vengo haciendo análisis con el mundo animal, que no tienen nada, no tienen la capacidad de mundo animal de preservación de lo nuestro, de lo que queremos. Usted tiene un niño, cuídelo, cuídelo, no importa su estatus social. Esperamos que la sanción sea drástica en el caso de este Sí, mira, eh, eh, hablando que este país está feo. Una señora, y esto, y qué bueno, y siempre lo digo, que, hay que grabar, porque eso nos ayuda a nosotros como comunicadores llevar el mensaje. Eh, las siguientes imágenes que vamos a ver es una señora que fue asaltada por unos delincuentes, por ella se va, ella se embruja. Ella se defendió. Eso no, se defendió, no, ella, e, ella le entró como la conga. Eso ocurrió en Santiago de los Caballeros, así es. E, es un caso más de eso, de lo que uno quiere preservar, lo que con tanto sacrificio le cuesta, los recursos materiales que uno pueda tener. Entonces ella se defendió con el delincuente. Sí. Con el delincuente, mira cómo se entraron no, a No, ella se baja como un hombre con él. Sí, el tipo hasta la arrastra y ella sí que le cae detrás. No, no, y él Pero, ¿dónde está la gente de esa zona? No, no, ahí es que me duele. La gente sale. Oye, ahí hay personas. Si me, se me quitan de ahí, por favor, Irachó. Te dejan ver la monitor. Irachó, por favor, Irachó. Oh, ok, aquí mejor. Entonces, mira, mira, la gente sale, mira, salen dos hombres y mira cómo vuelven para atrás. Y ella, mira, le cae atrás a los delincuentes, ¿eh? La gente teme a que también los delincuentes saquen un arma y Que el mensaje, dos mensajes. Pero hay mucha, mucho desapego a la vida hoy día y de falta de solidaridad. Sí, pero eh, eh, un mensaje principalmente a las mujeres, no hagan eso. Eso no lo hagan por nada del mundo. Suelte todo. Esa mujer está viva por obra y gracia del Espíritu Santo y porque ese atracador. atracador... son dos. Eh, Parece que no andan con armas. Siempre son dos. Sí, gracias a Dios, ese es un novato, ese atracador, y andaba desarmado. Porque si ese atracador anda con un arma, le da un tiro. Le da un tiro y la mata. Entonces, atención mujeres que están en sus casas. No hagan eso. Si a usted la atracan, entregue todo. Lo material se va. Un celular, una cartera, el dinero. Eso se recupera. Pero si un atracador anda armado, te da un tiro y una, víctima más. Y te quedaste muerta. Nada te va a revivir. Es cierto. si usted no eres una persona con técnica, porque si ya usted tiene algunas técnicas de defensa personal, ya es diferente. Usted sabe cómo, pero esa mujer se le ve que, se entró a la trompa con el tipo. Claro. el instinto de defensa. Claro, claro. pero Dios la, la mm, protegió. Eh, yo le recomiendo que no lo haga. De verdad que no lo haga. Mira, eh, en Salcedo, tu área, hubo un accidente eh, en un lugar eh, muy que me llamó la atención, por eso quise compartir la noticia, la esquina de la muerte. Porque ocurren muchos accidentes. ahí estamos ah, viendo las imágenes. Ocurren muchos accidentes y la gente no se detiene. Mira, es un cruce. Se supone que el carro blanco debió lo que se supone es que la autoridad es Salcedo mira, la calle está, la que baja donde se ve la letra de la Cámara 3, esa es de una sola vía hacia abajo. Sí. Entonces se debió detener. Pero lo que debe haber de ahí, la autoridad de poner, hace mucho, un semáforo. No, un, un semáforo no, un semáforo. Y míralo ahí, no lo hay. Porque oye, el nombre, la tiene la muerte, porque se han matado varias personas. Entonces, ¿dónde están las autoridades de Salcedo? Que pongan un semáforo. Así es. ¿Eh? Porque van a seguir los accidentes y, es lamentable. fíjate, la persona que iba en el carro blanco, el que chocó al de motor, ni siquiera se pudo detener. La ley obliga a que usted se detenga y que vaya y verifique cómo está y le atiende. Y se va de manera irresponsable, totalmente. Eh, mira, eh, bueno, eh, debe de detenerse, pero hay personas que... Es lo que Por temor a cumplir con los requisitos. que tiene que cumplir luego. Yo le exhorto, le exhorto la gente tiene un accidente, lo que haga es, si tiene temor, eh, llame a un familiar o a alguien que vaya y, o, se pare más adelante y, lo socorra a la persona. Porque eso también es un acto de, humanidad. Pero la irresponsabilidad fue del carro que debió detenerse, porque es una calle de una vía. Hacia abajo, el motorista iba bien. El carro ni se detuvo. lo que hay que poner un semáforo. Un semáforo, cualquier medida de precaución, sobre todo para evitar que sigan eh, eh, cambiando de tema,